bannange congratulations thank you thank you very much nange obuliro otya kati ah mpulira bulungi viga tugira sanyo lyona lyona ndirina mhm. siinaawo kye siina kati <laughs> manyika tufe abasajja abafumbo tubeera tubeera basanyufu nnyo buli lwakutaano wakati hmm? eh, mhm. eh, okuva kati nze nze kati fe tuli oke eh, okuva kati gwe bikisi kitegeambo kati bibuze bimbuze ndi musajja aggumidde mayega ati ffe fe abasajja abafumbo ensi erino kitegeera tuba tuggumidde i am very happy ndi happy abantu batubeereddewo kyekisooka aba buli kika ate nkoze embaga eno nga omuntu yenna azze ku mbaga eno azze lwakubeera nze tewaliwo nti ndi kyeyamaani wakino ayagala tenda ndiki alina kyayagala bazze kubanga bakwano bange bagala nze ne mukyala wange nolwekyo mukama mulungi uh, ate nze ni musajja musabi nolwekyo katonda oyo yennyini ali waggulu alabikanga ensonga zino yazikutte guno gimu ku mikolo emitono egibadde gye tulabyeko abantu abali affiliated to different political parties nga bali hmm. wano tulabye nrm hmm. tulabye dp hmm. aba nup babadde batudde wali sikitegeero obadde obagatta nze nda nti nze nze bakwano bange omanyi nze njawula endowooza zange mu byobufuzi ate size zisalawo embeera yange mu byobuntu ebyo ebintu mbyawula era nze wange mu maka tewaliwo kala ya byabufuzi mukyala wange awagira pulezidenti museveni actually kati ndoza awagira muhoozi abaana buli omu kyayagala kyawagira nze nze ndi wa dp kubanga nze nzikiririza mu ddembe ly'omuntu okusalawo kikyayagala okukola ki okuwagira mm. ate nze omuntu bwe musanga awagira arsenal oba maniyo nze si kyekireetera kati nze sirina tiimu gyempagira nali mpagira poliisi naye bwe bagirenya ebyatiyagas nenjivaako kakati nali mpagira leads united nga nina kyensomayo eleads bungereza eh, kati bwe namala essomo ate ngenda okulaba tiimu yange ennumi omutwe tewangula kakati nensalawo nembivaako kakati nze sisaddamu kuwagira bintu byonna nolekisibiriimu hmm. kati naye siyinza kugamba nti nnoonya mikwano Mhm. ejabawagira byempagira kubanga sibiwagira nolwekyo mhm. abantu bemulabye wano mikwano gyange mhm. i believe friendship is a superior opinion twogere ku mukolo omukolo mm. gubadde gutya okuva mu ntandikwa twogere ku kyaki ne wano wegutuuse kyekisinza okunyumira kiki ekibuzeemu oba kyekisuseewo tewali kibuzeemu mm. abantu kyenjagala okubagamba mwebazanga nnyo mukama bwakukolera embaga efaananangaeno kubanga embaga kyekintu ekitaliko rehaso tibibanga bino byemusanga nga tiimu ezizanya emizanyo zizanye nemunyumirwa hmm. ezo tiimu zigenda okuzanya nga zimaze emyezi ebiri nga zibiddaddamu kyebayita rehaso nga babiyiga hmm. naye eno embaga kyekintu kyemugenda obugenzi nemukikola nga temwakyetegekedde hmm. nolwekyo bwe muvaayo ngaabantu banyumiddwa nga bwe banyumiddwa kintu kikulu nnyo all the artists abanyimbiddeko tewaliwo gwe twasasudde era batugambye bazebonna eh, bazze kunsupurisinga nze nabadde mmanyi ngenda kubeera ku mukolo gwange tulina speeche nyingi kubanga ffe tulimu bannabyabufuzi mulimu abaprofessionals abalala abalooya baninga mmanyi nti bwe tunayitayo segmentis ezenjawulo nezoogera hmm. ah, kumi nabbiri nga guwedde naye beebale kubanga bandaze okwagala hmm. Uh, omukolo nga guno gukuleetera okusoomooza kunene kubanga otandika okulowooza kati okuva kati ntandike kweyisa ntya abantu bano abanjagala ennyo bwe bati baleme kunkyawa kati ate n'otuuka n'olowooza nti naye bakwagadde tonna bakwerowoozaako ngeri yakweyisa mhm. n'olwekyo sigala nga bwobadde okola ki naye era emikolo nga gino otegereramu n'emikwano gyo mhm. uh, otuuka ekiseera n'okwata lisiti y'abantu babakubaddeko nga mutambula n'embaga eno ne bajja ne bagibeerako n'ojjawo amasimu ago n'ogasa mu simu yo nosooka ojyozaamu mm. nojjamu agatafaayo ng'olina by'oliko <laughs> nolwekyo eh, kubanga eh, kati emyaka gye tutuuseemu tugenda tuva mu buvubuka nolwekyo tulowooza nti abantu kati mikwano gyange ab'olwaleero be bajja okuba abazaala mikwano gy'abaana bange mm. n'olwekyo omuntu kati nga toyita mu layini yange oyinza obutaddamu kuyitamu mm. kubanga tugenda tutambula mubirala okujjako nga nkusanze onze kukuyamba eh. Eh, naye nga kubeera mukwano gwange kiyinza okukalubirira oba tonnabeera mm. weyongeddeko obadde musajja naye kati osajja kulidde ddala biki ebigenda okyusa okukyukako mu bulamu bwo ah, mu bulamu bwange ŋŋenda kweyongera nnyo okwegendereza mukyala wange byayagala ah, ekirungi nti sibadde muntu wakugenda mu bidongo ate nga njagala nnyo endongo sinywa mwenge sinywa sigala kati sinywa kitamiiza kyonna n'olwekyo sirina kaseera konna kemmala nga sitegeera okujjako nga neebase ate era ne bwemba neebase nfuba okulaba nga siroota nga nywedde omwenge mhm. n'olwekyo siina kyenja kukola mu nsobi mhm. buli kimu nkikola nkola ki ntegeera kakati salawo okwange kuno oluzunguoluzungu eh, eh, naye olumu eh. akuvaako ah, buvi nakkiriza nga tabitegeera ah, ah, kakati ebyo bibeerawo ne mubyawandiikibwa gyebiri gwe mwoyo mutuukirivu naye tayogera ennimi naye ebyo kaba kaseera ate sibiteeka waka nga wenkugamba enze bwenyingira geeti yange mba ngenze mu bukulembeze obwa mukyala wange mm. nze nkulembera nfulumye nolwekyo nze sifuga waka ewaka mbeera muweereza mm. tewali kino tewali kiki kukola kiko kakati naye nga ne bwemba naguza ebintu nebijjula sitoowa ate sinze ensalawo ekinaaliibwa nolwekyo mba ngenze mubukulembeza ekyokubiri mm. abakyala abo bwewalanga nnyo omuntu gwosobola okukola ekintu yaate n'atakukolayo ekintu kyonna mm. kakati gwe tewebuuza lwaki oyo omuntu oyongera noddamu ekintu kyekimu nolwekyo kaba kaseera kakweyigiriza mm. kakuteesa okay. ate ndi musajja mukozi bize mm. ne mukyalo wange agenda kubeera bize nolwekyomufuddemanaomuwadde ah. ebintu byo byonna byonna era kati kuba byange bibye mm. e, lwakuba nti abantu abamu bwe tuva mu nsi ate bo balowooza olwo ebibadde ebyaffe netutabibawanga tuli balamu bwe tufa muolwo byabwe <laughs> kakati ebyo tibibeera bwe bityo nze mukyala wange is an equal partner mu bintu byange eh. kubanga twasoma ate katika sitoyiga education is a continuous discovery of your ignorance kati kati naye bwobayo nga ate toyize kati gwobeera ofunye buzibu nze ndowooza nti omwana wabendi asula teyeebase singa emu ku bizinesi zaffe ekolwa efiirwa e, e, e, kakati ate kijja kitya bwekola amagoba ate okubeera nga gasanyusa ggwe wekka n'olwekyo ebyo tebikola ekyokubiri nkola ebintu bingi mm. ng'ogyeko bizinesi zange ate ndi munabyabufuzi kati ebyobufuzi gwe mulimu gwenkolerako obwerere nga tewali ansasudde mm. kati ate gutwala obudde bungi kitegeeza yaaba asigala nga ataddukanya ebyo ebireeta ate sente olwekyo oyo aba equal partner onabebo lwaki fiona mu bangi eh. mweyala waliyo abakyala buli wamu waliyo abakyala hmm. lwaki fiona fiona si mukyala bukyala hmm. fiona nze bwe namutunuulira nalowooza yenze naye nga bantonze mu ngeri ya kikazi kakati ebintu ebisinga kubanga abazadde batuwa omukisa netubeera fenna simusanze kati naye bwe bakkiriza nga tukyadde myaka ndoza giwezengera etaano tubadde fenna mm. olwekyo sijjukira okujjako nga nkoze okunoonyereza okumala lunaku lwonna lwe yali ayombyeko okujjako nga nnoonyereza nnyo ate nga nkozesa buno ze bayita forensic audity mm. ng'onoonyereza nga okozesa ebyuma ebyekikugu okunoonya lwe yali ayombyeko sirumanyi mm. ate nga si kituufu nti sikola nsobi mm. kakati fiona ye muntu eyanzikiriza not as a perfect man but as a man who will die trying to perfect my presence before her mm. kati nze n'olwekyo tosobola kumuteeka ku minzaani kupimira abakyala balala ye kirabika katonda yamuwa minzaani yiye yajja nayo era kwali nnya naye muwakkiroze ate nagenda okulaba nga nze nsobola ogisoma nzekka eh. amaaso kwegamba gazibye kati eh, oluguudo lwazibye kati tewakyaliyo oluguudo olulala gyendaga hmm. hmm. omusuubiza kimuddawa nemuno eriluddawa nemuno tetugenda kwogera naye nkukakasa hmm. eh. kakasa ngenda mumutwala ewantu <laughs> nga tujja genda okuvaayo nga musanyufu ngaalabye kubyatalabangako so nga ate atambudde kati ensi eziwera nga mm. ne bubba ebbiri eh, eh. <laughs> obwo batukkiriza nolwekyo eh. ate ekirungi nembaga ewedde mangu katulabe mm. <laughs> eyanzanyo